همراهان خوبم صبحتون بخیر این سهرگاه و این طلوع زیبا رو با موسیقی به شما تقدیم میکنم برای بهتر شدن ویدیوها ها خوبتون رو با من شریک سازید Thank you. Oh. از توجه شما